Y cuando tienes una cámara nueva y la quieres probar, ¿por qué no hacer un intervalo de fotos subacuáticas? Este es el resumen de una inmersión. together. about being so. like to kiss you, desperately kiss you. Still want to kiss together Talked about being so free I'd like to kiss you Desperately kiss you Like I did Bueno, en realidad una inmersión y media. Still want to kiss you, desperately kiss you again. a la inestimable ayuda de mi cámara auxiliar, el erizo.